Hello à tous, j'espère que vous allez bien. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une story time. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas trop de temps. Il faut vraiment que j'investisse dans un appareil plutôt. Donc en fait, comme vous avez vu dans le titre, j'ai perdu ma perruque. Donc je vous explique. En fait, j'étais en troisième. Et euh, bah, c'était la fin de l'année avant les examens de juin. Donc il y avait une pote à l'époque qui voulait faire une petite fête donc, euh, ben, pour euh, aller décompresser avant les examens. Donc ok, je m'étais dit, c'est mort elle m'avait prévenu genre euh, trois jours à l'avance. Et moi, il faut savoir, en tout cas chez les blagues, bon pas tout, je fais pas de généralité, mais chez moi, pour sortir, je dois demander genre une semaine à l'avance. Bon là maintenant mes parents sont cool parce que j'ai 18 ans, donc allez, je peux me permettre de demander deux jours avant, voire la veille. Mais à l'époque, no way, pas moyen, je devais demander une semaine à l'avance. Donc je me dis, c'est mort, elle va me dire non. La fête, c'était un dimanche, si je me rappelle bien, ou un samedi, je sais plus. Il y a une pote qui allait à la fête, qui vient dormir chez moi la veille. elle me dit, ouais, non, c'est un dimanche la fête, elle vient dormir chez moi samedi. Elle me dit, ouais, viens, on te montre comment ta mère. Je me dis, Paul, c'est mort. Elle me dit, essayons. ce je dis, ok. Elle vient dormir chez moi on demande à ma mère, genre 22 h Ma mère, elle me dit, fallait prévenir plutôt ouais, je pense que vous allez dire non. Elle me dit, elle me dit, bon, on verra. Elle demande à mon père, mon père, euh, discute. Après, il me dit, bon, il dit, bon, c'est bon, vas-y. Je me dis, yes. Le train, il faut savoir qu'à cette période, euh, ben là, j'avais en fait enlevé euh, mes tresses mon tissage. Et j'avais mes cheveux naturels. Mais j'avais regardé sur YouTube des techniques faire des chignons. Et genre, on me montrait qu'on pouvait faire des chignons avec des chaussettes. Donc, euh, j'avais pris une postiche et j'avais fait un euh, chignon. Je crois que j'ai encore une photo de l'époque. J'essaierai de vous la mettre. Donc, d'accord. Euh, ben, finalement, ils ok. Le lendemain, je fais mon chignon au calme. Je me mets en boum Je me prenais pour Beyoncé Koulibaly. <laughs> je me mets au max de la max. Hein. Je me dis, je suis là, je suis au bête de... Non, même pas bête de dire Enfin, en fait, je me sentais fraîche à l'époque. Je me sentais fraîche, mais quand je revois les photos, je me dis... Oh my oh god Je me dis, euh, laisse tomber, Laisse tomber. On arrive à la fête, il y avait les amis. on danse, putain, on me fait des compliments. Après, je tu danses trop bien et tout. Je ne répète pas, on me le dit souvent. Moi, je fais la je Et tu vois, j'avais fait un chignon et tout, il y avait la postiche, tu vois, donc genre des, mèches et que j'avais réussi à faire un, un chignon avec des chaussettes et tout, même un truc, laisse tomber. Donc, je fais ma marine, tcha tcha ok. Les gens, ils ont un peu de glace. Après, je vais au balcon. Je me suis pas rendu compte que j'avais plus mes cheveux Une pote, celle qui était venue dormir chez moi, avec celle qui organisé la soirée, Ridjan, oui, t'as perdu tes cheveux. T'es sûre, c'est moi Ouais, ouais, ouais. elle se casse. La honte. La honte. Je ne savais plus où mettre. Heureusement que les gens étaient un peu bombettes à la soirée, donc ils ont pas trop. Allez, ils n'ont pas trop tilté, ils ont pas trop rigolé, mais je me suis sentie tellement mal. Parce que, tu vois, tu danses, tu fais ta maline, tac, tac, au max, et tu perds tes cheveux. vraiment, je me sentir ridicule. Mais comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et ça va. Après, euh, ben, je suis retournée m'asseoir. J'ai pu oser danser. Vraiment, euh, je me suis dit, fiche pas plus que ça. Et tous ceux qui me faisaient des compliments, tu danses trop c'était la one. <laughs> J'étais la one. <laughs> je voulais me cacher sous terre. Bref, voilà. C'est une belle story, mais je voulais vous la raconter. Il n'y a pas de de messages par la fin, c'est juste pour rigoler et je vous dis ben voilà le qui ne tue pas et euh, quand vous faites vos euh, perruques ou quoi pas trop vos, malines parce que voilà quoi tu peux vite te retrouver <laughs> dans la mer n'oubliez pas de vous abonner hein. abonne-toi abonne-toi abonne-toi like mes vidéos